el rector Vicente Díaz, así se llama uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, yo le hago un llamado a que reflexione o a que renuncie a su alto cargo en el poder electoral, porque él no debe hacer lo que ha estado haciendo, es una inmoralidad. Eh, fíjense lo que ha dicho. Que el Consejo Nacional Electoral eh, bueno, claro, nosotros sabemos que este rector obedece a mandatos de la oposición. Eso sí lo sabemos. Pero él debería al menos cuidar las apariencias y no ser tan descarado. ¿eh? No ser tan descarado. Fíjate lo que ha dicho. Que el tema de la reelección presidencial ya fue consultado en el referendo del 2007 y el pueblo lo negó. Que el CNE debería revisarlo. No se puede, dijo, someter a consideración del pueblo cualquier cosa. También aclaró que no se puede someter a referendo en más de una oportunidad un mismo tema. No es porque sea ahora una enmienda, dice. Esto es muy grave. Porque este rector se supone que conoce la constitución para, que, para estar donde está. Este rector se supone que conoce sus obligaciones. Se está inhabilitando a sí mismo.